witwaga karuvari wo mu gihugu cy'abasogokuruza nagiye mbona abantu bafite ijambo muri sosho media muri uyu mujyi mureke dukomere imana amashyi kandi ntugire ishari n'ubundi imana yari yarambwiye ko nzahura namwe aya ni amasezerano asohoye kuba mvuye n'abantu imana yagiriye icyizere mureke dukomere imana amashyi Haleluya, kila mtu na samdii yake, ndagira ngo ugire umuntu ngo kila mtu na samdii yake. Ah, iyi ni samedi rero ya Dorcas na Vestine ariko ni na samedi ya Apotre Mignone n'abandi bose bahagaze hano turashimira Imana ku bw'abo bantu bose mu nkundire nanone nshimira Imana ku bwa ihene cyangwa se muri muri ah, Imana imuha umugisha sinzi ahantu ari ariko ndashaka kumushimira cyane abantu bose babasha kubona impano iri mu bandi bakabasha kuyishyigikira mu mutima wanjye naribikiye mu mutima kugira ngo ntagucumuraho hari akabati k'ijambo akabati k'ijambo ni umutima wawe umutima wawe niwubikamo ijambo ijambo ry'imana muri luka kabiri cumi n'icyenda ngo mariya yajyaga ayo magambo akayabika mu mutima mama wa dorukasi yarayumvaga akayabika mu mutima aba bakobwa barasengaga bakumva icyo bazaba bakumva ko bazabamara ariko bakabibika mu mutima hari ibintu imana yabwiye minyoni ariko ntiyabibwira abantu abibika mu mutima iyo tubibwira abantu bari kubyica iyo tubibwira abantu bari kubiniga bitarasohora ariko imana ishimwe imana ishimwe ashaka kumva hareruya kuri kirisimasi kwakira ni bande abiteguye kwakira umugisha w'imana ni bande amen tugiye kwakira umuntu udasanzwe amen oya nimurebe hano nanjye nambaye umutuku n'icyatsi kandi kubera mwebwe ni mu nyumve rero tugiye kwakira umuntu udasanzwe tugiye kwakira umubyeyi w'abantu benshi tugiye kwakira umuntu wahinduye imitima ya benshi ubuzima bwa benshi nanjye ntisize ndabinginze eh, ariko namwe mwamwiboneye yambaye neza ni mwiza ni umubyeyi wacu reka duhaguruke ku maguru yacu abacuranzi inanga ziri hehe reka duhaguruke ku maguru yacu ndabashimiye kandi meri kirisimasi gusa hari ikintu kinyibukije ko nkuze nibutse ko alubumu ye ya mbere ari igihe wigishije kandi hashize imyaka myinshi cyane hashize imyaka makumyabiri n'ibiri n'igihe wigishije arine afungura alubumu ye nsha hari indirimbo ye ah, nakunze cyane icyo gihe hmm. hari impamvu pe Yahushua Yesu. Navestim bamaze kuntekereza bakumva ko naba umwe cyangwa se nabasha kubafasha kugira ngo alubumu yabo ya mbere nzabashe guhagarara nabo uh, numvise nibajije imana ese barebye iki kugira ngo babashe kumpitamo usanga rero nta kintu gihambaye nakoze ahubwo n'ubuntu bw'imana bumpagaritse hano nagira ngo mufashe rero dushimire dotasi na vesitine ko bandebye bakambonamo ikintu kizima cyatuma mbasha guhagarara imbere yayo ndashimira imana ko nanjye yambashishije tariki makumyabiri n'enye cyane cyane kuba bapasiteri ntabwo zoroshe ku bapasiteri harimo n'inshuti yacu dr masengo nagira ngo nawe tumwakire imana imuhe umugisha tubana muri gurupe ya all gospel ibamo abasitari akaba ari abapasiteri babiri ngo turabajyanama babo ubwo turabasitari nimutugire ishari eh, turi muri all gospel Ah, turi muri foramu zitandukanye turashimira imana ko yatugiriye icyizere namwe mukatugira icyizere mureke rero uyu munsi ndabona abantu bo muri uyu mujyi batandukanye abantu imana yahaye umugisha abantu imana yahaye impano zitandukanye hano harimo inshuti zanjye zitandukanye nyinshi ariko ntabwo nshaka kuzivugaho kubera umwanya kandi n'icyanzanye ariko najya nkubwire ko ishimira imana kuri aha ngaha ndashimira imana ko buri musozi wose imana yadushizeho tugenda tuwukoresha kandi tukawukoresha neza harimo abavugabutumwa harimo abaririmbyi harimo amakorali atandukanye harimo abadivantisite harimo abantu bo muri nagembo no muri katolike imana ibaha umugisha twagiye duhura muri za kominote de Emmanuel n'ahandi hose baririmba nagiye mbabona batandukanye nagiye mbona abantu bafite ijambo muri social media muri uyu mujyi mureke dukomere imana amashyi kandi ntugire ishari n'ubundi imana yari yarambwiye ko nzahura namwe aya ni amasezerano asohoye kuba mvuye n'abantu imana yagiriye icyizere mureke dukomere imana amashyi haleluya kila mtu na samdi yake ndagira mugire umuntu umbwira ngo kila mtu na samdi yake ah, iyi ni samdi rero ya dorcas na vestine ariko ni na samdi ya apotre mignone n'abandi bose bahagaze hano turashimira imana ku bw'abo bantu bose mu nkundire nanone nshimira imana ku bwa ihene cyangwa se muri murindahabi Eh, imana imuha umugisha sinzi ahantu ari ariko ndashaka kumushimira cyane si abantu bose babasha kubona impano iri mu bandi bakabasha kuyishyigikira kenshi iyo abantu babonye iyo mpano yashibutse hari igihe bibaza ngo bipfuye kuza gutya ariko kugira ngo impano y'umuntu igaragare bifata igihe kinini turamushimiye rero ko icyo ababyeyi ba dorcas na vestine bateye bakanacyuhira ndetse n'itorero ryabareze ariko nawe yashoboye kukibona mureke tumushimire imana imugisha cyane uyu munsi rero mu mpundire nubwo ntari gukoreshereza hareruya nyinshi ariko ndabizi uri kunyumva neza numva ntakeneza hareruya nyinshi ahubwo ndakeneye kugira ngo mvugane namwe ku mutima ku wundi ndumva ndi so emotional ndi kwibaza ndi mama wa Vestine na Dorcas ndi kubitekereza nanjye mfite abana b'abakobwa kandi beza cyane ariko natekereje ubona abakobwa bawe bahagaze hano bariho bararamya imana abana bafite indirimbo z'umwimerere indirimbo z'agakiza indirimbo kabisa zikiri ku isoko neza eh? abana bataravangirwa mu kabyarama ukaba uri umubyeyi warasenze imana ukaba wibitseho nza ariko uyu munsi ukaza kubona kigali yose iteranye abantu bangana gutya itariki makumyabiri n'enye ntabwo byoroshye kubabona nanjye ndimo ntabwo byoroshye ntubone nanjye nicupije nanjye ntabwo noroshye kuboneka hareruya nanjye ntabwo noroshye ariko aba bantu bose bakaboneka ku itariki makumyabiri n'enye aba babyeyi basenze imana aba babyeyi imana irabasubije aba babyeyi twitegura noheli navuga ngo bavuga nka simeyoni ngo noneho mbonye umukiza gusa icyo ndabasabiye ni ugutaha mu ijuru mbasabiye kugira ngo barame bazakomeze kureba ineza y'imana mu bana babo mu nkundire ababyeyi ba dorcas na vestine bakuru babo basaza babo niyo ntakwigisha ibindi bahaguruka ahantu bari tubashimire uwo mubyeyi wagiye kugize uwo mupapa hareruya mureke tubakomere amashyi they deserve barabikwiriye barabikwiriye imana irambere umugisha hareruya hari amagambo tuvugana n'imana abana badahari akazasohora bakabona babigenderamo ariko twarasenze imana imana ibaha umugisha babyeyi beza rero ngiye kwigisha ku ijambo rivuga ngo nahawe ijambo ariko ngira umuntu muri kumutu wahawe ijambo niyo bashaka kuripima wararihawe wahawe ijambo hareruya mama yimakire uriya mushuti yanjye imana ikumbere umugisha ndaguhobereye cyane amen rero ngiye kwigisha ku ijambo rivuga ngo nahawe iki ibaze kuvuga nahawe ijambo ukabivuga kuri noheli di ukabivuga wibuka kuvuka kwa yesu ukavuga ijambo nahawe ijambo biteye ubwoba reka rero twihute muri minota mikeya ah, nitwa nitwa minyone disi nababwiye ko nitwa rega abantu bajya bagira ngo abantu barabazi wowe utanazi nitwa minyone <laughs> nitwa minyone nkaba n'abanyoboye itorero ryitwa nogo family church nkaba nyoboye n'umuryango witwa women foundation ministries ni igihe apotre minyone wawu reka nanjye mu mashi sinayanga ari nehoze yasaba nanjye sinayanga nuko mu rwandiko rwa kabiri rwa petero urwandiko rwa kabiri rwanditswe n'umukozi w'imana petero rimwe cumi n'icyenda haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo hareruya dufite iki wararihawe numva urarifite njya mbona abagore bahaguruka bakajya ku biganiro ngo twimwe ijambo mbese waryimwe nande waryimwe nande hareruya ko ijambo rifite kirisito yarariguhaye hareruya imana yarariguhaye noneho no mu gihugu cyaguhaye ijambo urashaka iki kwera uti dufite ijambo mu izina rya yesu dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu dufite ijambo ngo iryo jambo dufite ryarahanuwe ntabwo ijambo ijambo rivuga ngo nahawe ijambo ijambo nurihabwa na nyumba kumi rizaba expired ijambo nurihabwa n'umukuru w'umudugudu rizagera igihe riba expired ariko ijambo wahawe n'imana ijambo imana yaguhaye abakunda ijambo bavuge ngo amen nashaka kumva haleluya na hari inyuma disi dufite ijambo ryahanuwe dufite ijambo twavuzweho dufite ijambo dufite nyiri ijambo n'uwaduhaye ijambo iri jambo ryahanuwe icya mbere ngo rirushaho gukomera aba bana bahagaze hano baririmba uyu munsi ibyo imana yabavuzeho ntabwo bigiye gucogora ahubwo bizarushaho gukomera byongere bikomere byongere bikomere bizava mu rwanda bijye ku mpera y'isi bizava hano bigere muri canada bizava hano bijye muri australia bazahamya iri ni ijambo ryahanuwe ariko ikirushaho petero aravuga ngo rirushaho gukomera ah, avuga ngo rirushaho gukomera birakomera bamwe bakabisukamo amazi ariko imana ikabisukamo amavuta ariko mwabize ngo amine rirakomera rwose bakabisukamo amazi bamwe bakabipfobya bamwe bakavuga ngo buriya ah, muntu iyo mumenya ahantu havuka iwabo nta n'ikirago bagiraga umva niyo wabipfobya ukavuga ko nta kirago kiri iwabo ukavuga ko nta kintu gihari ariko dufite ijambo ryahanuwe iryo jambo rero ikiriranga ntabwo ricogora ahubwo rirushaho gukomera rikongera rigakomera mu mujyi bakabibona mu byaro bakabibona amahanga akabibona rikarushaho gukomera ndashaka kuvuga ngo nahawe ijambo dini ariko hano turi kumwe n'abarokore cyangwa turi kumwe n'abadusuye hareruye turi kumwe n'abantu bari muri noheli cyangwa turi kumwe n'inshuti zabo amen hari abarokorero bajya bagera mu bandi bantu bakarya iminwa bagahita baburiramo abo barokore nabo nzabashakira izina ryabo ariko imana idushoboze kugira ngo tubashe guhagarara muri iki gihe tugendere mu ijambo ryahanuwe tuvuge ngo iri jambo twabwiwe n'imana iri jambo twabwiwe kanyarira dusenga iri jambo twabwiwe muri rusesamanza iri jambo twabwiwe kukibihura iri jambo imana yaduhereye gacuriro iri jambo imana yaduhereye rwamagana haleluya iri jambo imana yaduhereye kwa karekezi turiho turasenga iri jambo ntabwo risaza iri jambo ntabwo ricupira iri jambo baripfobya ariko ntiryapfobya hareruya wana sifiwe mfite ijambo nahawe ijambo wawu nahawe ijambo ubu muzi ko nanjye miliyoni nahawe ijambo amen iyo imana yaguhaye ijambo igutunga inkoni y'izahabu umera nka esiteri esiteri yinjiye imbere y'umwami igihe abandi batinjiye aba bakobwa umuhamagaro wabo reka mpanure bizangana nk'ibya esiteri bazajya binjira mu gihe abandi babuze aho banyura ariko bazahatambuka tugira dufite ijambo twahawe ijambo ariko wabonye ruriya rukweto kwe buriya rero ngewe ko mwambabariye aho tujye twemera tujye twemera tujye twemera narebye abana abana bo mu rwanda abana bavoyaje mu mwuka bakamenya ibigezweho mu isi yo mu mwuka bakabizana inaha kuko titwahawe ijambo icya kabiri ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho nimuryitaho dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye naribikiye mu mutima kugira ngo ntagucumuraho hari akabati k'ijambo akabati k'ijambo ni umutima wawe umutima wawe niwubikamo ijambo ijambo ry'imana muri luka kabiri cumi n'icyenda ngo mariya yajyaga ayo magambo akayabika mu mutima mama wa dorukasi yarayumvaga akayabika mu mutima aba bakobwa barasengaga bakumva icyo bazaba bakumva ko bazabamara ariko bakabibika mu mutima hari ibintu imana yabwiye minyoni ariko ntiyabibwira abantu abibika mu mutima iyo tubibwira abantu bari kubyica iyo tubibwira abantu bari kubiniga bitarasohora ariko imana ishimwe imana ishimwe ngomba ashaka kumva hareruya kuri kirisimasi murabesha murayimba murabesha murayimba murabesha murayimba murayimba murayimba hareruya bicaye aha bafite ijambo ryabavanye ku mayaga uyu munsi bicaye mu mujyi wa kigali dufite abantu bicaye aha bafite ijambo ryabavanye ku buresepisiyoniste uyu munsi n'aba siyo e twahawe ijambo twararihawe cyangwa se akantu kamwe iyo wahawe ijambo rero abantu baguha n'agatuti bahekenya amenyo ariko ndashimira imana ko abantu abanyakiriye nta menyo bahekenya ariko ndavuga aho ukorera hahandi ubyumva nta nama ujya ujya kuyobora abantu batabishaka ukayirangiza nta muryango wabirenga bakajya ngo arashaje turabona atatuyobora ngo aba yanyura mu nama bagashyiraho amakomanteri ariko mu minsi mike bakumva inama y'abaminisitiri yateranye ikakwemera iyo imana yaguhaye ijambo niyo abantu babipfobya iyo bashaka kugushingura yesu aragutaburura hano mbararyoshye pe hano baranezerewe pe wihaye cyangwa se wicaranye n'umuntu uri sempatike ubwo ni rwa rurimi rwanjye ngaruye niba wicaranye n'umuntu uri sempatike ushaka umuntu udafite mukushi mubwire ngo wahawe ijambo wahawe ijambo muri noheli imana iguhaye ijambo muri uyu mugoroba imana iguhaye ijambo muri kino gitaramo imana iguhaye ijambo iryo jambo ntabwo idini ryari kwambura ntabwo banumvise ni ijambo imana iguha idini ntiriri kwambure yashakaga ni ukugira ngo amenye uwo mwana wavutse amenye uwo mwana wavutse uwo mwana uriho ijambo ryahanuwe uwo mwana yesaya yavuze uwo mwana yesaya yavuze yesaya kera aravuga muri yesaya icyenda ngo umwana yatuvukiye umuhungu twamuhawe akangoyera uwo muntu w'umuvugaharizi witwa mika yaramuhanuye muri mika gatanu ku murongo wa kabiri uhera ku murongo wa mbere ngo yewe betelehemu efurata nawe uri mutoya yewe dorukasi na vestine naho muri batoya ariko muri mwebwe hazavamo indirimbo z'amashimwe muri mwebwe hazavamo ibitaramo muri mwebwe hari umugoroba apotre minyoni azabwiriza mwaririmbye biramugenza mbere ni amateka twahawe ijambo ariko iyo ijambo no mu bigeragezo araririmba ndaririmba indirimbo z'amashinga niyo zitaca ku kanwa ndabyibuka ndi mu butayu najyaga ngenda ndirimba nkaba ngo kugendana na yesu ni rihambaye rihambaye kugenda n'ubuhanuzi bakakureba bakajya bagira ngo bashobora kutabyerekana ariko se akayibonye ako minyoni yagiye areka kwitera amajeki ariko ibyahanuwe kera ibyahanuwe kera vuga ngo birushaho gukomera ubwo murabona birabikurikira rata birushaho gukomera pasite icya kabiri ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho icya gatatu ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima tugendana umucyo kuko dufite ijambo ryahanuwe nahawe ijambo ariko rigenda rimurika iyo bikurimo iryo jambo iryo jambo ni kirisito iryo jambo yohana yarabihanuye neza yohana rimwe rimwe aravuga ngo mbere na mbere vuga ngo mbere na mbere mbere na mbere hariho jambo jambo uwo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana haleluya mbere na mbere mbere na mbere ntabwo habanje amafaranga mbere na mbere ntabwo habanje kwamamara mbere na mbere ntabwo habanje abantu mbere na mbere ntabwo habanje abapotre babwiriza mbere na mbere navuze ngo navuze ngo amina ariko mbere na mbere jambuwo yahozeho bibiri ngo yesu yavuze ngo aburahamu atarabaho nari ndiho yitwa ndiho muri ejo hashize yarahari uyu munsi arahari ejo hazaza arahari abantu bagerageza gupfobya wa mucyo ryatabaza rikarushaho kwaka rikaka hatabona abapfakazi bakumva indirimbo z'aba bagakomera bwana abapfakazi bagakomera bagakomera bakamera neza imfubyi zigakomera kubera itabaza nk'iryo jambo rimeze nk'itabaza ndiho ndihuta Aleluya. kuko rimeze nk'itabaza rimuri kiracu icya kane rigakesha ijoro tukagira gute uwari uzi ko iyi ndirimbo baririmbiye yamfashije y'amasezerano ngo ntubivemo imvura iracyari ndashaka ubwenge bizakesha ijoro bino bintu eh, ibintu twakiriye birahenze bakundwa bizakesha ijoro bizakesha ijoro abantu bazi yuko ngo bazabisukamo amazi bigakunda ariko biragenda nijoro bigakomeza bigakomeza bigakomeza bigakomeza bikaza muri venti vende hareruya fesheri doti komu zero buresire hareruya ndashaka ubwe ngo bizakesha ijoro ndabona abasitari abasitari nibo bari mu mwuka gusa abantu bamaze kuva kuri mpuza kuri peji bo bacecetse ariko abasitari mwikomereze ndashaka kugira umuntu umbwira ngo iyo mpano yawe izakomeza kwaka izakomeza gukomeza nijoro kuko wahawe ijambo wahawe ijambo iri jambo ndarikunze iyi alubumu mudasapotingi alubumu uraba ufite ikibazo riragenda rigakesha ijoro kumva ijoro ry'ubuzima ni ryinshi rigera muri konte kuko muri konte hajya haza amajoro aba bantu barabizi ko muri konte hajya haba amajoro barabizi ko minerivare z'abana zijya zibura ijoro rikaza barabizi ko umuntu ashobora gutunga indirimbo hari umuntu yigeze kumva indirimbo ye iraryohera cyane twarasenganaga imyaka myinshi yitwa Richard Ngendahayo bamwe baramuzi nawe ndamusuje ahari noneho twabanaga muri full gospel kera indirimbo ye ivuga ngo ibihamagaye biritaba noneho amara imyaka myinshi iyo ndirimbo ayifite natwe tumuzi ariko ntituyimenye reka rero iyo ndirimbo itambuke ijoro ryayo burya hari igihe ubika indirimbo igezweho abantu ntibayumve kandi ihari ariko reka iyo ndirimbo nawe isature irenga ijoro niyo indirimbo za pasita gode ubuzi zasatuye zikarenga ijoro noneho ngiye kumva numva ya ndirimbo ngo ibihamagaye biritaba ndashaka kuyumva iyi ndirimbo ndashaka kuyumva ndashaka kuyumva ndashaka kuyumva ewe we nahawe ijambo rigiye kwamamara yaramamaye ibintu byambabaje nuko nayibonye usanga nyikurikiye hari miliyoni zayikurikiye nyamugenda ngo mutabireba mbere uzakererwa akoze kugira ngo ureke miliyoni yamaze kureba byamugeze ngo mpi ya nuko wari gakesheje gatanu wari kagezeho inyenyeri iyo nyenyeri kristo yesu rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yabo hareruwe ni ijambo rizaguhegerekeza kugeza kuri wa munsi pawulo yandikiye timoteyo aravuga ngo nzi yuko ngo abasha kurinda ikibisanyo cyanjye kugeza kuri wa munsi ngo kandi ikibisanyo cyiza mwahawe mukirindisha umwuka wera ubabamo iri jambo riraguherekeza kugeza umunsi inyenyeri yo mu ruturuturu izabasha kugira gute kubandura mu mitima yabo amen iminota ngenda cyo kandi ngiye kurangiza hareruye kuri makumyabiri na rimwe rero na makumyabiri ukuntu havuga ngo si abantu bose bapfa guhanura uko bashatse iryo jambo iryo jambo ntabwo ari umuntu wese uhaguruka ngo kurivuga uko ashatse ni ijambo rifite porotokolo makumyabiri na rimwe be aho nyine muri urwandiko rwa petero wa kabiri hareruya haravuga ngo ahubwo abantu b'imana bavugaga ibyavaga ku mana bashorewe n'umwuka wera nanjye uyu munsi hareruya nje kwamamaza ishimwe muri iri teraniro tuje kuvuga twemye abantu b'imana barabivugaga bakavuga iryo jambo ry'imana rivuye hehe ku mana hareruya yesu ashimye nuko rero yohana aravuga ati mbere na mbere hariho jambo arangije aravuga ngo ibintu byose niwe wageze gute wabiremye ngo muri we harimo ubugingo ngo ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu umurongo wa cumi na kane bakavuga ngo iryo jambo ryabanje kuri cumi na kane ngo ryahindutse umubiri ryahindutse umubiri uyu munsi oh, ntabwo abantu bariho baratumvara mbere na mbere hariho jambo ni ngo biri mu mwuka ntabwo birafatika ariko kuri cumi na kane ngo iryo jambo ryaragiye rihinduka umuntu mu kinyarwanda ariko mu cyongereza no mu gifaransa ni umubiri uti rirafatika cyaragiye rirafatika ntabwo wakora konseri nk'iyi irimo ibyuma nk'ibi ariko wavuze ngo byabaye umubiri ariko hari abantu babasha gupinga dorukasi na ntuza gusa cyangwa mwabasha gushyigikira ubwira umuntu ubwira ngo byahindutse umubiri muri iri joro ni bande babibona ko byamaze gufatika babona ko byamaze kuba umubiri mubabare tugira ati tubakomere amashyi cyane tubakomere amashyi ndashaka kuyumva menshi ngo bihinduke iki ngo byahindutse umubiri nagende kubona ko byahindutse iki umubiri kuko kugira ngo umuntu ahure ahure akore ikintu nk'iki <laughs> ntabwo ndi hano kuba tokativu muri gospel mazemo imyaka myinshi hano mu rwanda afite genocide amakonseri yagiye aba ntabwo nayabereye indorerezi nayabayemo menshi ariko navuga ko gukora ikintu nk'iki ngiki ntabwo bipfa kuba this is god mubabare tujya ngo iyi ni imana ikoze ibintu nk'ibi iyi ni imana cyangwa se si iyi niyo yo kabyara byahindutse iki byahindutse umubiri ndarangiza kugira ngo bite mpamagara abo turi bufatanye ngo jambo yabaye umuntu abana natwe ntabwo bihinduka umubiri badusige yabaye umuntu arangije abana natwe ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri imana ishimwe ko ijambo ari kirisito yesu turiho turibuka uyu munsi turibuka ivuka rya yesu muri aka kanya tugiye kwinjiramo turinjira muri noheli nyayo ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi tugiye kuvuga ngo ni garasi puru garasi bivuge mu gifaransa ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi urabona ko byumva ngo yari afite ubuntu bwinshi ngo afite n'ukuri cyane ngo kandi ni ubuntu bugeretse ku bundi tugiye rero kwinjira mu mwanya mwiza mumbabarire dukomere imana amashyi bw'abakobwa b'imana imana umugisha turabakunda cyane kandi imana yabahaye ijambo koko yararibahaye mwahawe ijambo rero niba uwiteka ari mu ruhande rwanyu umubisha wanyu yabandi inama numva gusa natanga bibiliya avuga ngo nibagirwa ibiri inyuma nkasigira ibiri imbere ibiri inyuma harimo abantu beza mwahuye ntuzabatakaze mu biri inyuma hari n'abantu babashigikiye muzakomeze mu bafundi ariko mu bibi ababahemukiye ababagambaniye muzacocukure icyobo icyobo mubishyiremo mukomeze mugire memwa y'abantu beza gusa abantu nka Rine abantu nka Irene abantu nka Prosper Nkomezi abantu nka Apotre Mignone mukomeze ababyeyi banyu babakunze muri mwebwe mukomeze mugire memwa nziza bizabafasha ni ukutagira umuzi usharira ahubwo muzakomeza gukorera imana kandi munezerewe uyu murimo urimo amataba urimo ibintu bitandukanye ariko reka mbabwize ukuri ijambo ryonyine niryo rizabatambutsa ntimuzave mu ijambo ry'imana umukozi w'imana sawuri witwa sawuri ajya gusigwa ntabwo yabonye amavuta mbere mu rwandiko rwa samweri wa mbere icyenda makumyabiri na karindwi haravuga ngo samweri abwira abagaragu bari kumwe na sawuri ngo nimwigire imbere mutureke ngo abwira abagaragu bigire imbere hanyuma dusigarane na sawuri ngo kugira ngo mwumvishe ijambo ry'imana ntabwo yasizwe amavuta mbere ahubwo yabanje kumwumvisha ijambo ry'imana ariko arimwumvisha abagaragu bigiyeyo ngo barasigarana aho bibiri avuga ngo basigarana aho amubwira ijambo ry'imana ararimwumvisha kuko mwahawe ijambo muzahore mwumva ijambo icyo jambo niryo rizabyara amavuta iryo jambo niryo rizabicaza n'abakomeye icyo jambo rizabavana ku cyavu ribicaranye n'ibikomangoma hareruye ubwo kantu mwakumvise mwakumvise muzi ko imana itakoze ikosa kugira ngo sawura asigwe amavuta atabanje kumvishwa iki ijambo ry'imana njya mbona abantu bapagara amavuta abantu batababwiye ijambo ry'imana bano ko bapagara cyane kandi no mu ngo abantu bisiga vaseline murahari bakundwa mu ngo abantu bisiga iki vaseline n'ikambiri twarayisize hareruya bagashyiramo ka pafiyumu gatagati ariko ntabwo yashoboye kumusiga amavuta atarabumvisha iki ijambo ry'imana aba bana ntibaririmba ubusa abantu babakurikiye baririmba bumvise ijambo riri mu ndirimbo ijambo harimo ijambo mu ndirimbo yabo rero nyuma samwe aza kumusiga amavuta yabanje kumwumvisha ijambo ry'imana natwe rero iri joro uburyo bwabo bwo kubasiga amavuta niba nde kubwumva ndashaka kureba abantu bashaka kumva uburyo twasiga amavuta amen na vesitine ntabwo ari amavuta yo mu icupa oya ahubwo ni amagambo meza ni ukubereka ko tubakunda ni ukubereka ko tubashyigikiye rero ngewe uburyo nashatse kubasiga amavuta yesu ashimwe cyane Nyamugeze Romanio oh. ibigo by'amafaranga mani can speak ariko nkunda ukuntu abanyarwanda mukunda gushyigikira uzi ko tuvuga amafaranga mugaseka rata ongera useke kandi buriya gukomera gukomera harimo hareruya harimo kwemera undi imana yakomeje ubuhanuzi bwa mbere bukwereka ko uzakomera ni igihe ushyigikiye abandi imana yagize gute yakomeje amen rero narabakunze cyane nkunda cyane cyane nk'abana b'abakobwa bahagurutse utabakobwa bahagurutse rero mu murimo nyoboye harimo women foundation ministries ariko harimo na minisiteri y'abakobwa nyoboye imyaka iyo hanini yavugaga yitwa Girls Impact ni umurimo natangije munsi ya Women Foundation Ministries witwa Girls Impact rero mu izina yo ngwino nshuti yanjye isuku ni ugukunda ngwino umwaka urangiye twanze gutanga amafaranga y'ideni dushaka gutanga ayo dufite kashi ayo baretireje sibyo ariko tuzakomeza tubane nabo umwaka utaha turi kumwe n'ikindi gihe turi kumwe aho mungeneye ndahari irene sinzi ahantu ari ariko muzambwira uko mbyandikaho ariko nanditseho ngo murinda habi irene ngo niba nanditse ibitari byo muzamusura ariko niko nabyanditse najya ngo ngihe dorcas na vestine gusa kuri mu mutima ukunze ni y'amanyarwanda haravuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho cumi na karindwi baravuze ngo kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi hiteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe amen ndashaka kuvuga yesu uburyo butatu shaka umuntu nakubwira yesu ntamukubwire mu buryo butatu azaba ari inyuma y'ijambo ry'imana ibyo ushaka ko dusengeramo hareruya mbese turi kumwe duhereze imana icyubahiro ndebe ko turi kumwe nshaka kubabwira akantu keza kamwe konyine ngendere muri iri jambo umuntu nakubwira yesu ntamukubwire mu buryo butatu azaba ari inyuma y'ijambo ry'imana yesu akwiriye kuvugwa uko yaje amen ko munyihoreye amen impamvu twicaye hano ni yesu mbona nta n'ibindi bintu keretse tugize ihishurirwa tugatekereza ibindi biri hejuru y'ibi twabikora ariko kuko ari hano nyine tugarukiye n'ibindi tuzatekereza ejo hazaza dukwiye kubikora ku bw'icyubahiro cy'imana hareruya yesu umuntu akwiye kumukubwira akamukubwira uko yaje kandi yesu akwiriye kuvugwa akavugwa ko yaje agacungura akavuga urupfu rwa yesu kandi yesu akwiriye kuvugwa akavugwa nk'uwazutse ni ukuri kwiyera iyo yesu atazuka ntabwo ibitaramo twari kubitaramo ariko hashimwe yesu ko yazutse nta n'ishusho nta n'imbaraga byari kugira iyo yesu ahera mu mvu yari kuba ameze nka ba muhamadi yari kuba ameze nka ba hitireri bubatse amazina ariko icyo yesu arusha abandi basitari ni uko yapfuye ndabona mutanyumvise ni ukuri iyo atazuka ntabwo mba mwicaye muri viyayipi oya ibyari kuba kuko umusa neza iyo atazuka twari kuba turi abandi batara ariko hashimiye utangiye kunyumva haleluya hanyuma umuntu nakubwira yesu ajya kubwira yesu wagiye mu ijoro yabwiye abigishwa ngo ndagiye ariko nubwo ngiye nzagaruka nkajya ubu dufite randevu ubwo yesu azaza azatujyana azaturekera inaha ukamubwira nushaka uba ufite byinshi nushaka uba ufite bike ariko ntituzaguma inaha ntabwo tuzagumena hari igihe ubuzima buryoha umuntu akabona ubuzima buraryoshye akumva yagumina ariko inaha ntituzahaguma abo tuzajyana twese amen munyikirize haleluya yesu ni uwo waje agapfa akazuka akajya mu ijuru kandi azagaruka gutwara abizera bose ni uwo yesu nicyo arusha abandi ni uko yapfuye akazuka kandi akaba azagaruka kutujyana impamvu Vestine na Dorcas bateguye iki giterane barashaka kuvuga Yesu niba hari irindi zina bari buvuge turataha ariko niba bavuga Yesu turaguma hano haleluya ese murishimye muri Kristo Yesu abishimye duhereze Imana icyubahiro haleluya hanyuma reka mbabwire ka kantu kamwe nashakaga kubabwira bibiliya yavuze ngo imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umuntu wese uzamwize ntazahabwe ubugingo buhoraho akantu keza nagendere karavuze ngo nubwo wari kuba uri wenyine muri iyi si wenyine imana ikubonamo icyaha yari gutanga yesu akagucungura we wenyine isi irimo miliyari z'abantu ariko agaciro kawe imbere y'imana imana yari gutanga yesu we wowe wenyine agacungura wowe wenyine uri uw'agaciro mu bwami bw'imana ko mwansize uri uw'agaciro mu bwami bw'imana reka turirimbe ngo ni umugisha ukomeye kuri njye ntabwo nzi kuririmba murabizi ntabwo nzi kuririmba ariko abaramyi bafashe turirimbe tuvuge ngo ni umugisha ukomeye kumenya yesu hanyuma turahita duhaguruka dusenge iminota mike cyane hanyuma nongere ntanga umwanya mu izina rya yesu ni umugisha show. umusaraba duhaye agaciro yambaye yawe nziza duhaye agaciro umusaraba wa yesu duhaye agaciro imva y'umwami yesu ariko cyane cyane turashimira yesu ariko cyane cyane turashimira umwami duhamagaye ubwami bw'imana muri iki giterane duhamagaye ubwami bw'imana muri iki giterane peresanse y'imana niboneke uhagarare n'abayobozi uhagarare icyubahiro cy'imana kiboneka muri iri hema reka ineza y'imana iboneke muri iri hema imana ikora icyo yagambiriye muri iri teraniro uhembura imitima y'abantu bawe kandi usure abari bapfuye mu bugingo kandi wambare ibikomere ibikomere by'ibyaha yesu mwene dawidi uyu mugoroba niwigaragaze uyu mugoroba nukora करछा जो बेखाने और इस चेहरा şimdi जो बेखाने और इसे दिल में Kadukomerimana mashime shitu ishimire Mashime shitu yashime Ama Abacuranzi ni bacurange nta kibazo Kadukomerimana mashime shitu yashime ishimana haleluya imana umugisha cyane murasa neza muri beza ndakwinginze windukire mugenzi wawe umubwire ngo wakoze kuza yesi mushimire kuko yaje aha umuntu utabibwiwe rero biharanire bwira mugenzi wawe kutabibwira nagize neza kuba hano hantu hari umuntu uri kunyumva ndashaka kukwibutsa ko uyu munsi nta gapfukamunwa twambaye ndakwibutsa ko uyu munsi hari ikintu ndi gutekereza kuva kare ibintu byagiye bizamuka nkunda isukari isukari iva kuri magana arindwi igera ku cyatanu ariko turacyayinywa turacyahabwa ubushobozi bwo kuyinywa nta niba wumva ko ari ubuntu bw'imana kamere useke ubyine ubwire ibintu byose uti ntimubyige uyu ni umunsi imana yaremye kugira ngo nishime kugira ngo nanjye mpabwe ijambo this is the day that the lord has made for you rejoice in the ndashimira imana kubaje kubashyigikira mwese imana ibaha umugisha ndabigize kugira ngo munezerwe basi n'abari buze kuza hano basange hari umunezero wuzuye hano ndababwiza ukuri muri buryoherwe kandi muri bunezerwe mbere y'uko nakira umukozi w'imana njye kubanza gushimira abaramyi bose mwaciye hano imana ibaha umugisha ariko tugiye kuvuga rero zirindwi hanyuma tukubite yananga yayindi itakubitse cya gihe birashoboka umva nkubwire hareruya ya mbere hareruya ya mbere tugiye gushima imana yabanye natwe uyu munsi hareruya ya kabiri turashima imana yabanye natwe mu bihe byashize hareruya ya gatatu turashima imana igiye kwambukana natwe umwaka ugiye kuza hareruya ya kane irahamagara amahoro mu mitima yacu hareruya ya gatanu iraza guhamagara amafaranga mu mifuka yacu ko turayakeneye eee hareruya hareruya gatandatu iraza guhamagara kubaho kw'imana ukaba uri umunyamavuta uri umunyamafaranga biraza gucamo hanyuma hareruya karindwi turaza kuyivuza tuvuga ngo mana tugushimiye ibyo ugiye gukora ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza si bibi ngo mbarebe mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma eh, hareruya are you ready kwizerwa uri imana yo kwiringirwa ibihe byose wahozeho kandi uzahoraho uri imana nyamana uruta ibihe uri imana ikomeye izi ndwara tugushimiye kubahora tugushimiye kuba tugiriye neza habwa icyubahiro mana tugukomeye amashyi kuko uri mana nziza mu izina rya yesu dufite ubutware dufite 独守我心。Lord, we say, 融